Siemano, witam Was w drugim odcinku z serwera Virtualant 2. W dzisiejszym odcinku chciałem Wam pokazać, jak trochę bryłek zrobić w tym serwerze. Najważniejsze to jest, żeby wbić sobie 30 level oraz górnictwo na to. Następnie, mm, jeśli nie mamy pieniędzy, dołączamy się tutaj do kolegów. Pewnie, no, poszukać jak po różnych królestwach. Pewnie e, ludzie tam kopią i możesz się dołączyć. Y, e, stack, czyli 255, 255 kosztuje 3-4 e, bryłki. Jest trochę czasochłonna, ale opłaca się naprawdę. No i chciałem tutaj pozdrowić Sweet Cookie Martyna, Botka, Łopatka. Yoshiko, czyli mojego kolega Ashiev. No, no i chyba to na tyle. Dziękuję. Do widzenia.